Всем привет! Вы на канале Мистер Диниас. С вами Дин. И мы сегодня продолжаем играть в ванильный Майнкрафт. День, отлично. И сегодня мы не будем заниматься ФНАФ, поэтому туда даже не смотрите. Эм, вы спросите, кто так деревья поусил? Когда уже, когда еще не снимал, я из ушицы создал, и он все тут улетел, я его убил. Конечно, я был уже в креативке. Я, да, я тебя врежу. Ой, кто-то сдох. Лошадка, ты куда? Откуда у меня палка? Куда? Лошадка. Стоять. Вот а ты не уйдешь в текстурке застряла. Ха. Нудно. О, офигеть. Куда ты не уйдешь? Никуда! Э, э, э. Э, э, э. Куда? Это моя берега. кошелка. Я за этим ходил, да? Хотя кто не видел мою прошлую серию по постройке фундамент самого дома, не будем заниматься этим домиками. Ну, хотите посмотреть, как я строил этот дом? Зайдите на мою прошлую серию и прошлую серию там видно, как я строю дом. Это... Какой вид? Это вид песочный у вас! Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Не получается. Надо огородить себя. Нифига не видно. Э. Я только упорился. Ooh. пил, пил, пил, пил, пил, ты, ты, ты, ты такой скотрен. Да, зануда. И мы... Стойка тут. Фига вообще происходит. Э. Нет. Нет. Э. Э. Э. Нет. Э. Э. Нет, не тут ничего. Так, тут выживать-то. Э. Э. Э. Выберусь из этого мира. Э. А знаете, как сделать ловушку саму смерти? Давай возьмем TNT. Я говорил же, мы будем заниматься строительством. Ну, не совсем. А нажимаю питонет. Фигня. берем, возьмем, нажим ростонский сигнал. Э, ростонский факел. Так, ставьте. TNT. снова TNT. Пока мы сидим за всем процессом. Давай пока мы... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 8, значит. Вот все. Так, теперь мы посмотрим тут камень. Камень. это странный камень. Ночь. Скоро веселье начнется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, да. Теперь сидим за всем процессом. Мы тут ставим вот так. Погоди-ка. Постараемся песком. Тут. И потом... Хотя, погоди-ка. Поставим красный факел. Стоп, я не хотел. Ура! Если поставить... Вот так. ник никуда не убежит. Знаете, если поставить вот так, и потом вот так, так, так, Так, пока это мы выкинем. ставится на рейс, на песок. Если поставить вот так и сделать вот так, она взорвется. И курица останется невредимой. Жирная курица. Давай! Падай! кстати? Нет, только остался на рейсе. Делаем так, самоуничтожение. Как сделать самоуничтожение? Делаем. Пока что мы делаем вот так. Мы делаем небольшой эксперимент. Делаем вот так. нифига не получается. Надо сделать сначала вот так. Погодите, на песок ставится? Да, ставится. Если вот, так. Погодите, как лучше делать... Мясо красный рычаг. Поставить. Вот эту штуковину. Фигня какая-то. Касается вот так. Я хочу, как я хочу. Окей. Она не хочет оставить. поставить. Вот так. Так. Не, не дотрагивайся до них. И поставить. Так. Сделать. Так. Ой, ёкерного. А эти можно сделать атомную бомбу. Не атомную бомбу, точнее. А вот так сделать. Тан, тан, тан, тан, тан, тан, тан. Что они ставятся? Окей. Okay. Где у нас поршни? поршни? Поршни, поршни, Что? Так, все, убираем нафиг. Ставим по... поршни.